אז אנחנו באימון מספר 10 ואני מקווה שאתם מוכנים להרגיש כמו דולפין. מה זה אומר? אנחנו הולכים לשחות עם סנפירים והמטרה שלנו זה לדעת לשחות בפחות מ-12 תנועות, או יותר נכון לדייק ב-12 תנועות עם סנפירים. ויש כאלה שיגידו, אבל לוקח לי לעשות 16 תנועות עם סנפירים. באימון הזה, ספציפי, אני מרשה לכם קצת לתחמן. מה זה אומר? בסוף המתיחה שלכם קצת תעבדו עם הרגליים על מנת לדייק ב-12 תנועות. ברגע שאתם תרגישו קצת יותר ארוכים, יהיה לכם הרבה יותר קל ללמוד את תנועת הדולפין ולראות איך אתם מנצלים את הגמישות של האגן לשחייה הרבה יותר ארוכה והרבה יותר קלה. אז נתראה בשבוע הבא.